Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə mən hesab çəkilişi eləmək istədim. Yəni bu qədər video sonam hesab çəkilişinə başvurmaq istədim. Hesab çox bomba bir hesabdır. Yəni bəzi adamlar, yəni belə hesabı yoxdur. Satsan 250-200 manata satmaq olar, yəni. Hesabın videosunu birazdan qoyasam. İlk öncə, yəni mən nə etmək lazımdır bu hesabı udmaq üçün onu deməliyəm, yəni. Şuralar deməli belə bu hesabı udmaq üçün siz ilk öncə, yəni Mən kanalıma abunə olmalısınız. Bu mütləqdir. Altda ə, e, Zico Gaming kanalını qoyuram. Zico Gaming kanalına da abunə olmaq lazımdır. Və ə, e, mənim Instagramıma abunə olmaq lazımdır. Instagramın şəklini, daha doğrusu adını bura qoyuram. Zikonun da Instagramına abunə olmaq lazımdır. Zikonun Instagramını alta qoyuram. Bunların hamısını edəndən sonra komentə qatılıram yazsaz bəs olur. Gəlin, çox uzatmayın, video keçək. Uşaqlar, indi sizə bir elmas vurma səhifəsini tanıtmaq istəyirəm. Bu özümüzün yeni açdığı elmas vurma səhifəsidir. Elmaslarınızı bizdən güvənli və bonuslu şəkildə vura bilərsiniz. Yəni, elmas vurma səhifəsi az YouTube. Instagram və nömrəmiz altda yazılıb. Yəni uşaqlar bir də belə bir şey deyim ki, burada 7 səviyyə MP40, 7 səviyyə AKM Drakon və ikinci elit pas var, yəni elə belə hesab deyil bu. oh. taking shots and trying to run. No. Nəsə uşaqlar video bu qədər idi. Videomu bəyəndisə kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Yəni bu hesab elə belə hesab deyil dediyim kimi. Bu hesabı mən özüm abunəm çoxalandan sonra ham yəni udan şəxsə verəsiyəm. Uşaqlar İndi belə bir şey deyimsə, mən o boyda əziyyət eləyirəm, videolar eləyirəm. Siz də mənə qarşılığında buna gətirin. Yəni kim daha yəni şansını çoxaldıb udmaq istəyirsə, yan hesablarından da kanalımıza abunə olsun, yəni kanalıma abunə olsun. Ə, yəni udmaq şansı daha da çoxalsın qardaş. Mən yəni mən sizin yaxşılığınıza görə deyirəm. Nəsə uşaqlar, videomu bəyəndisə, hə bir də uşaqlar bir şey deyim. İ butonuna video qoyuram. Zevs haqqında video eləmişəm. Zevsin elədiyi cındırlığı e butonuna qoyuram girin baxın. Yəni videomu bəyəndisə kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun.